तालिबान वालों के लिए कोई विकास मायने नहीं रखता है कोई इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता है ये जिंदा रहने कोई विकास समझते हैं इन्हें क्या लगता है एक बंदूक है राइफल है किसी को मार देंगे हम सबको हरा देंगे अरे यार नंगा से पूरी दुनिया डरती है रीजन क्या है ना तुमको कोई पेटेंट कराना है ना तुम्हें स्कूल बनाना है ना तुम्हारा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम चल रहा है ना तुम्हें कोरोना की वैक्सीन बनानी है कुछ करना नहीं है बस एक जगह मट्टी का घर रहेगा पत्थर रखोगे बंदूक लेके भाजोगे हाँ हमारा डेवलप है हमने अमरीका को हरा दिया हमने इसको हरा दिया रे बैल कहीं का कोई लड़ेगा कहे लिए तुमसे कोई कोई मतलब है तुमको लड़ने का कोई मतलब नहीं है वहां दूसरे धर्म के लोगों को जीने मत दो बताइए वहां थाला साहिब गुरुद्वारा था ये गुरुद्वारा की इतनी पुरानी खासियत थी कि इसमें खुद गुरु नानक जी देव जी ने वहां अपने पैरों को रखा था मतलब वहां गए थे वहां से इन लोगों ने झंडा जो होता है निशान साहिब तो सिख धर्म में एक्चुअली क्या होता है हर पवित्र चीज के आगे साहिब लगाए जाते हैं इवन हम लोग पटना में रहते हैं तो यहाँ दसवें गुरु जी का जन्म स्थली है तो वहाँ पटना के उस एरिया को पटना साहिब कहा जाता है तो ये उनकी उनके हिसाब से तो ये जो निशान लगाते हैं ना निशान साहिब इसको हटा दिया और तालिबान ने कहा हमने नहीं हटाया चोटा कहीं का तुमने नहीं हटाया तो कौन चीज कौन हटाएगा वहाँ मतलब ये सब किसी अब बताइए वहाँ महिला एक महिला कपड़े थोड़े से टाइट फिटिंग थे तो उसको गोली मार दिया दुकान पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं और ये लोग ससुर दिन बाद गोलियां चलाएंगे लोग अफगानिस्तान की स्थिति को ये बर्बाद कर देंगे हद देखिए ओ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री संतावन देश है इनका कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए काम करें अब जरा सोचिए कि क्या तालिबान आ जाएगा तो वहां डेवलप होगा इंडस्ट्री जाएंगे डेवलपमेंट होगा जीडीपी बढ़ेगी कुछ नहीं होगा ये लोग उल्टा सीधा नियम लगाएंगे लेकिन ये लोग चुप हैं इन लोग को कब बोलना रहता है केवल फिलिस्तीन के मैटर पे और कोई तो इनको दिखता भी नहीं है यहाँ पर मैटर यहाँ अब देखिए ये तालिबान वाले क्या करेंगे सब हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे सर इंडिया के जितना पैसे इन्वेस्ट किया है उस पर अटैक करेंगे हम लोग का क्या जाता है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में हम लोगों ने सलमा डैम बनाया अब ये सलमा डैम हरी नदी पर है याद रखिएगा ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाएगा हरी नदी पर है इस डैम को बनाने में दो बिलियन डॉलर का खर्चा मिलियन डॉलर का खर्चा आया था दो में इसे बनाएगा अब तालिबान इस डैम पर हमला करना चाहता है उस घोंचू को यह नहीं पता है कि इस डैम पर अगर हमला करेगा इस डैम वहां टूटेगा तो क्या हाल होगा इस डैम से कितना फायदा आप सोचिए इस डैम से 640 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है पीने के लिए वहां पर अफगानिस्तान में पानी भूखमरी ये सब की बहुत बड़ी समस्या पथरीला जगह खेती के लिए दो लाख हेक्टेयर जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाया जाता है जिससे कि वहां के लोगों को अनाज मिलता है ये बैल बांध तोड़ देंगे सब दो लाख हेक्टेयर जमीन से खेती खत्म हो जाएगी अनाज नहीं मिलेगा उन लोग को बिजली मिलती है अड़तालीस मेगावाट का अफगानिस्तान के लोगों की बिजली चली जाएगी बाढ़ का जो संकट आएगा अलग संकट आएगा लेकिन इनको क्या समझ में आता है इनको तो धून सवार है हम ही जीतेंगे अरे यार